Ang diri sa kuan karing pika side, lokop na manginano. Ang haligi barog na tanan. Kuan. 1 2 3 4 5 Unya, suwayan to ni mo ato ang kuantan. Bigay. Ha? Ao. Ah, oo. Basta kuan wasan yun ang kuan na. Kay delikado na sabi mo eh. si Coco Martin ning ning kuan ha ning trabaho og kuan construction kuan welder panday mason ha <laughs> welder panday mason destroyer oh, ana yun. Jack of all trades, nya master of none. Wag yapon upat. Upat diba? Ah, mahumanin na to ng haligi. Ikaw man sa haligi, Bim. Wala na silit na ni. Oh, oh nang haligi ni. Oh. Kaning haligi mo ikuti. Ako nang isin ro ni Marciano. Karong hapon-hapon na gabi. Unsa man na kanang linya sa tubig? Kuan na na siya. Semi-permanent. Semi-permanent na. Oh, semi-permanent na lagi na. Mao man ano kanang PVC ah, ka polyethylene nga itong. Oh. Ah, ligo na eh. Ligo na, di, di ko namtayan. Kani maka-picture out na si kuha na ni Marciano. At least kuha na. ok